बहादुर हम तैयार हैं चलो चलते हैं खुल गए बालोची बनी लई जा अकेले नहीं तो अपने तो यहाँ अकेला है जल्दी भागो उसकी मदद के लिए Adi Fatawi. Auto.